I'm really, really happy that I have gotten into uh, understanding of the industry that is uh, vital for an economy. Yeah, I feel like it's also for us as Icelandic people, we yeah. need to know this biggest industry in our country. I was yeah. really far away from it and now I feel like really glad that I got this opportunity to be close to the industry. Já, það var alveg miklu áhugaverðar en bjóst við, sko. Ég vissi ekkert um fisk, sko. En já, um þetta var bara mjög áhugavert, sko. <laughs> Allar hugmyndirna voru mjög góðar en það koma fram hugmyndir sem að kannski yðnaðurum sjálfur hefði aldrei séð fyrir og það er það skemmtilega með dviðnakaþorfið. Við síndum okkur fram á að að reyna að þróa vöruna þess áður um við færum með hana áfram á markaðin. Það hljómaði áverkt fyrir mér og ég taldi það líklegt að varan gæti auki verðmætti sér. We didn't even know each other like no. two no. days and ago and now we're going to Boston together. But it's going to be amazing. Yeah, and we've all become friends over the past yes. days. I mean, getting stuck in a room for 13 hours together, <laughs> yeah. that's something too.